मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सर्वाधिक जुझारू विधायक रहीं कल्पना परुलेकर का आज निधन हो गया वे लंबे समय से बीमार चल रही थी और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में हो रहा था मैदानता अस्पताल के डॉक्टर संजीव गीत के मुताबिक उन्हें 18 दिसंबर को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया था उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कल्पना की पार्टी में कमलनाथ द्वारा वापसी कराई गई थी जिन्हें पहले निलंबित कर दिया गया था सबसे बड़ी बात यह है कि परोलेकर कांग्रेस की बेहद जुझारू विधायक रही हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में अपने तेवर दिखाए थे और कई बार उनके खिलाफ मुकदमे भी लगाए गए वे कांग्रेस की ऐसी जुझारू और निडर विधायक थी जो कलेक्टर से भी नहीं डरती थी और जनता की आवाज पुरजोर तरीके से उठाती थी कल्पना परुलेकर के जाने से कांग्रेस में एक ऐसी महिला विधायक का अभाव हो गया है जो बेहद निडर थी जुझारू थी और जो जनता के मुद्दों को आम लोगों की तरफ से सरकार के सामने रखती थी